嗨，大家好，我是大饼，欢迎又来到财商脑外科。这是一个专门分享财商，帮助年轻人打破传统思维以及社会阶级的频道。我是有私心的，目的就是帮助我自己扩大更大的同温层，增加许多玩伴。那废话不多说，有钱人不为钱工作，有钱的人从不追逐钱。那不晓得各位有没有想过，钱到底是什么？我在这里想要跟各位分享的就是钱。 这个东西其实只是一张印有人头、动物、国旗、什么鬼东西都有的纸，它是国家用来控制人们的思想的工具。你要跟我说这张纸真的很值钱吗？会吗？当战争爆发的时候，国家的信用破产了，这些纸可以换到什么呢？可以换得到食物、生活用品，还是其他的东西呢？那房子还可以换到什么？其实都不行。 乌克兰还有俄罗斯，现在的战争就在为我们上宝贵的一课。钱已经失去了它的价值，所以现在带来富人的思维，用富人的思维去思考货币对于我们到底有什么样重要性。在富人的眼中，第一件事，他们的生命是最重要的，所以他们要有把握，把所有的资讯都是拿到第一手，那所以他们这样子才能去决定。 他们的下一步要如何去做决策？第二个是窝，现在所说的窝并不是不动产，而是永久居留权。其实，回喵要最终准备的目标就是这个。第三个，准备其他国家的永久居留权的时候，就要先准备好的赚钱系统。在富人移去其他国家的时候，他们的阶级还可以继续维持。这些就是富人眼中所看到的，所以富人的思维才不会一直专注在纸上而已。 听懂了吗？如果听不懂，可以再多听几次。再不然，就是去买《货币战争》，然后看完之后放下书本，动动脑，我们去好好的想一想。爱因斯坦所说的真的没有错，想象力就是我们的超能力。我们可以穿越时空，到达任何的地方，回到过去，也可以跑到未来。所以，没有钱没有关系，没有知识没有技能也没有关系。 在富人与穷人最大的差异，就是在于敢不敢想，有没有做，执行到哪里。在台湾，我不晓得大家有没有注意，我们现在所持有的值，每年已超过两趴的通货膨胀，正在减少我们手中货币持有的价值。那你手上的现金或者是存款，没有超过两趴的投资或增加，那其实就是减少，而这个就是通货膨胀。 我相信你们实际感觉一定是超过这两趴的。行政院主计处的统计，他说总和通膨其实并没有超过两趴。嗯，其实并不然。干面都涨了五块钱，那五块钱其实就超过了十三趴。请各位继续看下面的图标，那个线图斜线上去有下来过吗？其实并没有。那你们一定会想到说要怎么样去增加那几张纸。 或者是把这些纸放在一些可以抗通膨的资产上面，比如说什么呢？股票啊，基金啊，不动产。好的，其实你想的都没有错，可是你有想的更深一点吗？这些东西背后的持有者、掌控者是谁？其实都是国家。没有国家的信用背书，这些东西你还能使用吗？还有人会去接手吗？其实都不能啊。那我现在跟你说的。 你一定会觉得，哇，那我现在到底要怎么办？我的生活又离不开。那如果你行，你告诉我。啊。没错，我就是要告诉你，因为第一步最重要的就是如何看清框架，这点非常重要。货币的使用就只是一个框架而已。国家印了这么多的钞票，增加供给之外，通货膨胀也上去了。这些供给增加了，有跑到我们的口袋里面吗？ 其实没有，你们有注意到吗？发到各个银行，在这个疫情期间，印钞将近来到了百分之二十。纾困贷款真的每个人都去纾困了吗？在政府各项预算的执行上面，需不需要钞票？我有许多的朋友，他们就是印钞机。我讲的真的是印钞机。 他们在央行负责的就是印制钞票。苏坤到底是以人民为主，还是以执行政策、预算为主，还是以大型企业为主？我想这些都不需要我多说了吧。银行会借钱给还得起钱、有担保品、有信用、品牌又大又跟他们有往来的企业，或者是自然人，还是说会借钱给还不起钱、有一餐没一餐的小老百姓、平民，还是快要倒闭的中小企业？ 我说的是大量货币哦，小额的纾困贷款就请不要再跟我们讨论了。我在这里没有嘴政府的意思，只是资本主义就是这么运作的。会借钱借得到钱的，永远都是大者恒大。没有信用、没有认知、不懂得开杠杆、不懂得如何做的人，就是会被大吃小、快吃慢，这些都是很正常。这些就是马太效应。只是在这波货币的虚幻现象里面的你，该怎么去做？ 听到这里，没错，你又开始去转移方向，去想，嗯，也许我应该要去买黄金，买比特币，对，很好。其实我就知道，大家都是这么想的。记住，如果有人教你买什么，就说会去赚什么，就可以搞定一切，那你也真的就是财商的巨婴。可是呢，我不会笑你，因为大家都一样。 在我执行完成上面的那几件事情之前，我都跟你是一样的，只是我先看清了这个框架，告诉了大家。所以你真的要为这部影片点赞，因为太露骨了。我不知道会不会被 YouTube 封锁，运气好的话没有。那你点了赞以后，也可以在影片的列表找到它，请分享给你身边的人。好，那讲回来，看清了框架之后，要做的就是如何跳脱框架。 这一点真的是超级超级无敌难的，但是真的最重要，因为含金量最多的部分就是在这里。最后，我还是祝福给这支影片点赞还有分享的你，早日跟我一起达到财富自由。我们下支影片见，拜。